So maganda na naman ang uh, gabi sa inyo lahat. Tayo po magluluto ngayon ng alachamba. Okay? So don't fail to watch. This is Mr. Once again at sabi sa inyo, Sarko Gabriel Biggs, Mild. So ayan, nagyan pa natin yung pinagpakuha natin para malasa pa rin. Ayan. Oh, Ayan. Abanin natin, takpan natin siyempre. For temporary. கிலோமீட்டர் Songraje, Tindal, Lene, Traganocho, So, pakulaman natin siya ng mga 5 minutes to 7 minutes. No? So, 昨天人家那个烤鱼。 Okay, after nyan, lagyan mo natin yan. Suke! Pampaasi ng ating lutong seri adobo. Ayan. Dito na nilalagyan na ng dahon ng laurel. At saka paminta. Sukat next. Tuloy muna natin sandali. Para hindi maipos yung mga ko yung paminta. Taste muna natin konti sa loob kung pwede. Patak pa natin, another minute, 5 minutes. Okay, we'll be right back. So yan, ilalagyan natin ng sibuyas na malaki para mas malasa. No? Para mas magandang tingnan. Ayan. Yan ang kapatuloy lang natin ng konti para maging pork stick na siya. No? Kapatid na alam nila. Alright, once again, konti na lang, ilang minuto na lang, tapos na po. So, we'll be right back again. Thank you for watching this Simple Lutong Pinoy. Yeah.